Jeshi la Polisi Tanzania linatarajia kumwaga rasmi aliyekuwa mkuu wa Jeshi la Polisi Tanzania IGP mstaafu Balozi Simon Siro tarehe kumi Mei 2023 baada ya kustaafu utumishi ndani ya Jeshi la Polisi kwa mujibu wa sheria mwezi Machi 2023. Sherehe za kumwaga IGP mstaafu Balozi Simon Siro zitafanyika katika chuo cha taaluma ya polisi Dar es Salaam DPA kilichopo Kurasini jijini Dar es Salaam kuanzia saa moja asubuhi kwa garidi maalum la kumwaga ikiwa ni utaratibu wa jeshi la polisi la kuwaaga kwa garidi maalum viongozi wa polisi waliofikia cheo cha ku cheo cha kamishna wa polisi na inspekta jenerali wa polisi. IGP mstaafu Balozi Simon Nyakoro Silo ametumikia jeshi la polisi kwa miaka 30 tangu Februari 19 mwaka 1993 alipojiunga rasmi hadi kustaafu mwezi Machi 2023 na ni mkuu wa jeshi la polisi wa kumi kuliongoza jeshi la polisi tangu uhuru. Siro ameliongoza jeshi hilo kuanzia Mei 28, 2017 hadi Julai 22 mwaka 2022 na kupata mafanikio makubwa kwenye ma... Take two. Siro ameliongoza jeshi hilo kuanzia Mei 28, 2017 hadi Julai 20, 2022 na kupata mafanikio makubwa kwenye mapambano dhidi ya uhalifu na wahalifu ikiwemo kukomesha vitendo vya mauaji yaliyokuwa yakitokea wilayani Kibiti na maeneo mengine pamoja na kupunguza uhalifu nchini.